साथ तो बस मोर क्लिक करने आया अभी ये देखे एक अंडर वाटर आपको दिखाता हूँ ये अभी सिलेंडर होता है और जैकेट होता है और ये ये देते हैं और सांस भी ले सकते हैं इस सिलेंडर के जरिए पाकिस्तान की बर्री फौज के शेर दिलेर सिपाही हम पाकिस्तान की बर्री फौज के शेर दिलेर सिपाही रब साई अपना राखा हम मौजे फौज इलाही बढ़ते जाए बढ़ते जाए हम पाकिस्तान की बर्री फौज के शेर दिलेर सिपाही हम तेज कदम पल पल चौकस हर दम हर दम तैयार हम तेज कदम पल पल चौकस हर दम हर दम तैयार हम खालिद की ललकार हम तारिक की यलवार हम सदा गुलाबी की तलवार अल्लाह नबी और गली गली हम कलंदर गली गली हम कलंदर गली गली हम पाकिस्तान वर्दी फौजी शेर दिलेर सिपाही नहीं गीत नहीं मैदानी को हस्तानी हम मैदानी को हस्तानी हम सब मिलकर एक कहानी हम सब मिलकर एक कहानी हम हम हिम्मत तो हिकमत हुनर बरा हम हरकत बरकत कारगरा हम तोड़े मान चटानों का हम मोड़े मुंह तूफानों हम राज करें कोहसारों पर हम रक्स करें तलवारों पर हम शेर दिलेर जवान जडान सिपाही रब साई अपना राखा हम मौजे बौज इलाही पढ़ते जाए पढ़ते जाए ला इलाहा इल्लल्लाह हम पाकिस्तान की बर्री फौज के शेर दिलेर सिपाही ओ, ओ, ओ, ओ जगमग चांदी नहरों की हम जगमग चांदी नहरों की हम हंसती सरसों गाँव की हंसती सरसों गाँव की हम झूमर अपनी बहनों के हम चादर अपनी माओ की ऐ पाक बदल खाली पर चमकी छाओं में कभी हमें मरने का एजाज तो दे आवाज तो दे हम एक ही मंजिल के राही रब साई अपना राखा हम मौजे फौज इलाही बढ़ते जाए बढ़ते जाए पाकिस्तान की दोस्तों आप लोग जाने बताएगा की बर्री फौज के शेर दिलेर सिपाही हम पाकिस्तान की बर्री फौज के शेर दिलेर सिपाही रब साई अपना राखा हम मौजे फौज इलाही बढ़ते जाए बढ़ते जाए हम पाकिस्तान की बर्री फौज के शेर दिलेर सिपाही हम तेज कदम पल पल चौकस हर दम हर दम तैयार हम तेज कदम पल पल चौकस हर दम हर दम तैयार हम खालिद की ललकार हम तारिक की यलवार हम सदा गुलाबी की तलवार तौबा में हम धनी धनी हम मुस्तफी जावर दावर अल्लाह नबी और गली गली दम मस्त कलंदर गली गली दम मस्त कलंदर गली गली हम पाकिस्तान की बर्री फौज की शेर दिलेर सिपाही मिलकर एक कहानी हम सब मिलकर एक कहानी हम हम हिम्मत तो हिकमत हुनर बरा हम हरकत बरकत कार कारगरा हम तोड़े मान चटानों का हम मोड़े मुंह का हम राज करें कोहसारों पर हम रक्स करें तलवारों रब साई अपना राखा हम मौजे बौज इलाही पढ़ते जाए पढ़ते जाए हम पाकिस्तान की बर्री फौज के शेर दिले सिपाही ओ हो, हो हम जगमग चांदी नहरों की हम जगमग चांदी नहरों की हम हंसती सरसों गाँव की हम हंसती सरसों गाँव की हम झूमर अपनी बहनों के हम चादर अपनी माओ की पाक बदल सब्ज हिलाली पर चमकी छाओ में कभी हमें मरने का एहसास तो दे आवाज तो दे लबे, लबे, लबे। हम एक दिल के रब सबको पता please subscribe my YouTube channel adventure हम हमादा से